Բարև ձեզ։ Ուրեմն մինչ այսօր մենք սովորել ենք 3 լուպերի մասին։ Սովորել ենք while loop-ի մասին, քանի դեռ loop-ի մասին, որը մենք կարող կիրառենք, որպեսզի պատտվենք 10 անգամ այսպես։ Քանի որ i ավելի քիչ է քան 10 եւ ստեղ i++, որը նույնն է, ինչպես որ նույնն է, ինչպես որ i հավասար է i+1։ Okay։ Okay, սա ինչ է ստացվում, որ ստեղծում եք մի հատ փոփոխական եւ քանի դեռ ինչ որ մի boolean ես image եւ ինչ որ մի իրավիճակը փոխվում ենք, որպեսզի ինչ որ մի պա այս boolean-ը լինի false եւ այս բլոկը այլևս չաշխատի, թե չէ, հակառակ դեպքում մենք կստեղծենք անվերջական loop, չէ, infinite loop։ Okay, իսկ ինչ շիշ կարող ենք մոտավորապես նույն բանը ասենք for loop-ով, թե for let x totally 0, x-ը քանի քիչ է քան 10, x++ Ահա, սա էլ է նույն բանը ստացվում, այսինքն S բլոկը կաշխատի 10 անգամ, S բլոկն էլ կաշխատի 10 անգամ։ Եվ իհարկե վերջում ենք ստովորեցինք do while loop-ը, while քանի ավելի քիչ է քան 10, թող ստեղ ստեղծենք let y թող լինի 0 եւ քանի դեռ y++։ Ահա, խնդրեմ, սա էլ կաշխատի 10 անգամ, ուղղակի նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ սա false է, այս բլոկը գոնե մի անգամ կաշխատի, չէ՞։ Որտեվ ինչպես հիշում եք, do while ends աշխատում, որ բլոկը աշխատում է, հետո նոր ստուգում է արժի մի հատ էլ աշխատել, հետո նոր աշխատում է, այդպես։ Okay, ուրեմն ունենք 3 մեխանիզմ loop ստեղծելու համար։ Բայց ունենք էլի Ուրեմն նայեք ստեղ, պատկերացեք մենք ստեղծում ենք մի հատ function f1 ասենք թե եւ երկրորդ function f2։ Մենք գիտենք, որ մի function-ից ուրիշ function մենք կարող ենք կանչենք, չէ՞։ Օրինակ մենք կարող ենք ասենք return f2 եւ f2-ն ասենք թե եթե վերադառնի 1 եւ հիմա մենք alert անենք f1-ի արդյունքը, դա ինչ կստացվի։ f1-ին երբ որ մենք կանչում ենք, ինքը վերադառնում է այն ինչ որ f2-ն է վերադառնում, որը 1 է։ Այսինքն, եթե աշխատացնենք, խնդրեմ մենք կստանանք 1 ոչ մի բարդ լոգիկա չկա, չի, չկա ստեղ ընդհանրապես մի ֆունկցիայից, մի ֆունկցիայի բլոկի մեջ մենք կարճում ենք մի հատ ուրիշ ֆունկցիա։ Այդքան բան։ Okay, սա parse է, բայց նայեք ստեղ։ Իսկ հիմա ինչ կլինի։ Եկեք մի հատ ուսումնասիրենք այս կոդը։ Ուրեմն, եթե մենք F1-ին կանչենք, F1-ը իր մարմնի մեջ, իր կոդային բլոկի մեջ կկանչի F2-ին։ F2-ն հետո իր բլոկի մեջ կկանչի F1-ին, որը հետո կկանչի F2-ին, որը կկանչի F1-ին, այսինքն ցիկլ է ստեղծվել, չէ՞։ Իսկ կոնկրետ այս օրինակում սա անվերջական ցիկլ է, հա, սա infinite loop կստեղծի։ Հետաքրքիր է։ Հիմա նույնպես ինչպես որ մենք կարող ենք F1-ից կանչենք F2, հետո F2-ից F1, բաժանում որ միանգամից F1-ից կարող ենք կանչենք F1։ Հե՞։ Հա, ինչի՞ չէ։ F1-ը պատկերացրեք, ունի, ասենք թե անում է alert hi։ Եվ ինչ հաստեղ ստացվում, որ մենք ունենք ցիկլ, անվերջական ցիկլ, որը անընդհատ մեզ կտա hi hi hi hi dialog-ներ։ Այսինքն ինչ կստացվի, որ F1-ը եթե մենք կանչենք ինքը սկզբից alert կանի hi, հետո կկանչի F1-ին, որը alert կանի hi, որը F1-ին կկանչի, որը alert կանի hi, որը F1-ին կկանչի, որը alert կանի hi, եւ այլն եւ այլն հասկանում եք, չէ։ Բայց սա անվերջական կպտտվի, որը parza լավ չի։ Հիմա եկեք մի հատ վերհիշենք while-ի ստրուկտուրան, հա, while-ում ուրեմն հիմնականում ենք ստեղծում ենք ինչ-որ մի փոփոխական, Եվ քանի դեռ այդ փոփոխականը ավելի քիչ էր, քան ինչ-որ մի թիվ, սա որպես մի օրինակ, մենք այս փոփոխականի արժեքը փոխում ենք։ Եվ փոխում ենք, փոխում ենք միջև այն պահը, երբ սա լինի false եւ մեր մեր բլոկը այլևս չաշխատի, այսինքն մեր loop-ից դուրս գանք, չէ՞։ Նման մի բան պետք է անել ստեղ, այսինքն ինչ է ստացվում, մենք կարող ենք F1-ին կանչենք, ասենք թե 5-ով, ստեղ կնդունենք i, հետո կարող ենք անենք սենց մի բան, ասենք եթե if, if i-ը ավելի մեծ է կանց 0, ասենք թե, Մի րոպե։ Եթե ավելի քիչ է, ասա, ավելի քիչ է, քան i ավելի քիչ է, քան 0, կարող ենք return անենք։ Այսինքն ավարտենք մեր cycle-ը։ Մնացած բոլոր դեպքերում տպենք hi, բայց հես f1-ին եթե մենք պաստանք hi, այսպես։ Սա infinite loop է, անվերջական loop։ Ինչու։ 5-ը գալիս է մտնում աստեղ, 5 ավելի քիչ է, քան 0։ Այո, տպում ենք hi, այսինքն էկրանի վրա, ու կանչում ենք f1-ը 5-ով։ Էլի գալիս ենք ստեղ, 5 ավելի քիչ է, քան 0 Ոչ, շարունակում ենք, տպում ենք high, նորից կանչում ենք 5-ով, այսինքն միշտ i-ը 5 կլինի և հետևաբար անվերջական լուպ կլինի, Այս, այսինքն որպեսի սա ինչ-որ մի պահ դարնա true ու մենք դուրս կանք իրանից, մեր 5-ը պետք է կչանա քիչ-քիչ, հենց որ մենք ստեղ կարող ենք անենք i մինուս 1, այսին ինչ է ստացվում ստեղ, 5-ը գայսա ստեղ, 5 ավելի քիչ է կան 0, ոչ, ալերտ ենք անում high, 5 մինուս 1 եղավ 4, հիմա այս անգամ F1-ին կանչում ենք 4-ով, եկանք ստեղ, այս չեղավ, էլի լտայցինք հայ, հետո 3, այս չեղավ, եվ այլն, եվ այլն, եվ այլն, միջև արդեն հասնում ենք մինուս 1, որտև 0-ն ավլիքից չի կան 0-ի, բայց մինուս 1-ը այո, մինուս 1-ը որ հասնում ենք, վերջ ինքը ավարտվում է և մեր լուպը ավարտվում է, այսինքն եկեք ստուգենք, աշխատացնենք մեր ուրեմն ցիկլը 1, 2, 3, 4, 5 Մի րոպե, ա, ավելի քիչ է կանց հավասար զրոյին, ուպս, 1, 2, 3, 4, 5, այդքան բան, okay, 5 անգամ պտտվեց։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ֆունկցիայով ստեղծեցինք ցիկլ։ Ինչպես, էլի շատ բարձ, այսինքն այս բլոկը աշխատում է, Այս բլոկի մեջ մենք ունենք ինչ-որ մի if, որը որոշում է երբ է ավարտվում մեր ցիկլը, եւ ունենք այն մասը կոդի, որը կանչվում է նորեն այդ կոդը, այսինքն հաջորդ անգամ, որպեսզի այդ բլոկը աշխատի։ Այսինքն սա ուշադիր դարձնենք, որ ստեղ կա երկու ոնց որ կարևոր դետալ։ Կա մի մասը ֆունկցիայի, որը որոշում է երբ պետքա կանգնացնել, եւ մի մասը ֆունկցիայի, որը որոշում է թե ինչպես պետքա շարունակել, ինչպես պետքա հաջորդ ցիկլը անել, հա, հաջորդ բլոկը աշխատացնել։ Այս մոտեցումը loop-երի կամ ցիկլների կոչվում է recursion։ Okay, recursion։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, որ սա այդքան բարդ բան չի։ Ինքը ընդհանրապես կանչում ենք մի հատ ֆունկցիա, որը հետո ինքն իրեն կանչում է նորից, եւ նորից, եւ նորից, եւ նորից, միջոր ինչ միջև ինչ որ մի իրավիճակ է ստեղծվում, որ ինքը այլևս չի կանչում։ Եվ դա ոնց որ ավարտում է մեր ցիկլը։ Հիմա եկեք օգտագործենք այս մոտեցումը, որպեսզի լուծենք մի հատ խնդիր։ Okay, եկեք գրենք factorial ֆունկցիան։ Factorial ֆունկցիայի նպատակը նա է, որ ինքը կվերցնի մի հատ թիվ եւ կվերադարձնի բոլոր բաժանապատկումները այդ թվի միջև 1։ Այսինքն եթե տանք 5, 5-ը կանի կվերադառնի 5 անգամ 4, անգամ 3, անգամ 2, անգամ մեկան իմաստ է, այդքան բան կվերադացնի, okay? Դե եկեք գրենք, ուրեմն function factorial, որը կընդունի ինչ-որ մի արժեք, ուրեմն alert կանենք factorial ու ասենք թե ստուգենք իրան 5-ով։ Okay, հիմա եկեք գրենք իր մարմինը։ Ուրեմն sense, նայեք, Եկեք մի հատ գրեմ, հետո կբացատրեմ ոնց։ Return uh, num times factorial num minus 1 if if num is uh, let's say less than or equal to 1 return 1 Okay, նախ տեսնենք իմ գրածը ճիշտ է թե չէ, 120, այո ճիշտ է, որտեղ 5 factorial 120 է։ Հիմա, հը, Էս ի՞նչ է գրել Ռուբոնը, սխառը, խուրը բաներ։ Էսա բացարձակ։ Ուրեմն նայեք։ Ա 5 factorial 5-ը նույնն է, լրիվ նույնն է, ինչպես որ 5 անգամ factorial 4։ Չէ՞։ Ուրեմն մտածենք։ Factorial 4-ը ի՞նչ է, նշանակում է 4 անգամ 3 անգամ 2 բարձ, չէ՞։ Factorial 5-ը ի՞նչ է, 5 անգամ 4 անգամ 3 անգամ 2։ Okay, այսինքն դա նույնն է ինչպես որ 5 անգամ 4 անգամ 3 անգամ 2, չէ՞։ Այսինքն սա հավասար է սրան։ Հմ։ Okay, իսկ factorial 4-ը ինչ է։ Դա դե factorial 4-ը դա նույնն է ինչպես որ 4 անգամ factorial factorial 3։ Այսինքն 4 անգամ 4 3 անգամ 2 անգամ 1-ի արդյունքը։ Okay։ Իսկ factorial 3-ը ինչ է, դե դա նույնն է, ինչպես որ 3 անգամ factorial 2։ Իսկ factorial 2-ը ինչ է, դա նույնն է, ինչպես որ 2 անգամ factorial 1։ Իսկ 1 factorial ինչ է։ 1, չէ՞, այսինքն factorial 1-ը դա 1 է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, եթե factorial 1-ը դա նույնն է, ինչպես որ 1, մենք սենց ենք անում, անում ենք 2 անգամ 1 ստանում ենք 2, որը նույնն է ինչպես որ factorial 2, factorial 3-ը ինչ է, 3 անգամ 2, այդ եղավ 6, factorial 4-ը ինչ է, 4 անգամ 6 եղավ 24, 5 անգամ 24, 120, այսինքն, եթե մենք աշխատացնենք, 120, նույնն է լինում է ստեղ, նայք, 5-ը գալիս է մտնում է ստեղ, ասում է, okay, 5 ավելի քիչ է, կաստ հավասար 1-ին, Ոչ, ուրեմն 5 անգամ factorial 5 minus 1, այսինքն 5 անգամ factorial 5 minus 1, հետ աղավ 4, չէ։ Ահա, հետո լուծում ենք ընդհամենը այս սրա արդյունքը, այսինքն factorial 4-ի արդյունքը, որը կլինի 4 անգամ factorial 3, factorial 3-ի արդյունքը կլինի 3 անգամ factorial 2, որի արդյունքը կլինի 2 անգամ factorial 1, որը կլինի 1 ու հետո ընդհանրապես հետ է գալիս ու ամեն ինչը բաժապակում ենք իրար եւ ստանում ենք մեր վերջնական արժեքը։ Ամ կարաչակեմ, եթե սա մի քիչ այդքան է པարզ չի, որ debugger-ով ընդհանրապես մեջով քայլեք։ Հիշեք, որ անպայման պետք է այն ներքևի կոճակը սխմեք, այն որ դեպի ներքև է հղում, որպեսզի մտնեք ֆունկցիայի մեջ։ Okay։ Ու այսպես ֆունկցիայի մեջ մտնելով, մտնելով դուք կմտնեք, կմտնեք, կմտնեք, կմտնեք միջև վերջին ֆունկցիան, որը կվերադարձնի 1, հետո դուս կգաք դրանից ու կբաժանապատկեք 2-ով, որը դուս կգաք դրանից կբաժանապատկեք 3-ով, հետո 4-ով, հետո 5-ով, եթե իհարկե 5 եք տվել, մենք նաև կարող ենք տակ ավելի մեծ թիվ, ասենք թե 10 աշխատացնենք եւ ստանում ենք շատ ավելի մեծ թիվ, այսինքն 10 անգամ 9 անգամ 8 անգամ 7 անգամ 6 տա տա տա տա միջև 1։ Ամ Ահա ձեր factorial ֆունկցիան, ահա օգտագործելով ուրեմն recursion մոտեցումը, recursive loop-ը, որը էլի եմ ասում, շատ կարևոր է, որ նա ունենա երկու կարևոր դետալ։ Առաջինը ինչ որ մի մաս, որը կորոշի, երբ պետք է այս loop-ը ավարտվի, թե չէ մենք ունենանք անվերջական ցիկլ, Եվ մեր երկրորդ մասը, որը կորոշի recursion-ը ինչ ինչ է անում, ինչ ֆունկցիա է կանչում, որպեսզի այդ այդ loop-ը արվի, որը անում է այս տողում։ Այսինքն մենք ունենք մեր termination case-ը եւ մեր recursive case-ը։ Termination case-ը դա այն մասը, որը stop է տալիս, recursive case-ը այն մասն է, որը շարունակում է հաջորդ քայլին, հաջորդ բլոկային քայլին։ Ամ այդքան։ Հուսով եմ սա բարձր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջ